uh, eh, Kemarin saya dapat whatsapp Daripada kawan-kawan sekalian Yang ada di grup fans clubnya Cak Mujib ya Fans club ya kan Nah Nah Ada berita saya juga kaget sih sebenarnya uh, seorang yang pernah kita react ya di video sedekah sedekah kalau tidak silap dan beliau adalah pemeran utamanya yaitu Adi Bahnur dan Allah Akbar banyak sekali istilahnya yang apa namanya ya merasa kehilangan dan merasa nggak percaya gitu kok cepat banget dan saya juga sempat memang nggak percaya gitu karena sehat-sehat saja kita lihat seperti itu dan Allahu Akbar semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan memberikan tempat yang mulia di sisinya dan juga dicucuri rahmat amin amin ya rabbal alamin nah di sini mari kita terlebih dahulu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 Oke okay guys, di sini kita lanjut ya. Kita akan menonton sebuah video ini daripada channel Durian Merah. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya. Di sini ada dua ustadz ya yang dedahkan ini mengenai Adibah Nur. Apa yang berlaku buat ramai sebab. Ustadz Kazim Ilyas dan juga Ustadz Wadi Anwar. So, join kita tengok videonya guys. Let's go. Ustaz Kazim berkongsi satu hal di mana dia terasa malu dengan Alayarhamah Adibah Noor. Ini perkongsiannya yang menyentuh hati. Seketika itu, Ustaz Wadi Anwar mendoakan yang terbaik buat beliau. Bila kita mendengar kematian saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, kenalan-kenalan kita, menimbulkan satu keinsafan kepada kita. Betul, betul. Uh, beberapa hari yang lepas, pelakon Allah Yarham Hamid Burka Allah. Kemudian Banyak ada juga, seorang ya. ustaz yang juga merupakan seorang doktor perubatan ya Dr. Jamno Mulkan Azhar Mulkah juga telah kembali ke rahmatullah dan yang terbaru penyanyi pelakon Allah yarham Siti apa nama Adibah Nur Adibah Nur ya kita hadiahkan bacaan al-Fatihah kepada mereka yang telah mendahului kita mudah-mudahan pahala kita membaca surah tadi kita hadiahkan kepada apa nama arwah mudah-mudahan ruh mereka dicucuri rahmat amin amin diberkati ditempatkan amin. bersama dengan orang-orang yang beriman innalillahi wa inna ilaihi raji'un innalillahi wa inna ilaihi raji'un cuma bila berlaku kematian kepada almarhum almarhumah adibah nur ya satu tamparan bagi saya lah secara peribadi saya ya sebab kita kenal Allah yarham ataupun Allah al-almarhumah ini seorang yang sehat Ya sebelum ini kita tengok dia di kaca TV dan sebagainya duk sihat-sihat. Tiba-tiba badannya agak kurus dan semalam beliau kembali ke rahmatullah. Uh, saya rasa tamparan bagi saya sebab apa? Sebab saya malu sebenarnya. Malu dengan Allah, malu dengan almarhumah. Sebab dia sakit seorang pun tak tahu. Betul. Ada yang tahu tapi dia bagi tahu jangan bagi tahu orang. Dia tak cerita pada orang yang dia sakit. Allah. Tiba-tiba bila dia meninggal baru orang tahu kesakitan yang beliau alami. Sabarnya almarhumah. Berbeza dengan saya ni pula. Satu dunia saya tahu. Satu dunia orang tahu saya ni sakit. Jadi saya ni belum jatuh lagi orang yang sabar Macam Allah Yarham Adibah Noh tu dia sabar Dia senyap, dia tutup mulut Dia tak bagi tahu pada orang Masya Allah Subhanallah hebat tuan-tuan ya? Dia merahsiakan Kadar ataupun tahap kesihatannya Mudah-mudahan Allah tempatkan ruhnya bersama dengan Amin, orang -orang amin, yang amin, amin. Jadi ini pengajaran amin. bagi saya Iaitu sabarlah bila sakit nampak macam mana tuan-tuan tu saya pun tak nak jadi cerita sakit saya ni jadi viral tapi nak buat macam mana kan ha, jadi pengajaran pada saya sakit simpan elok rahsia kalau al- almarhum boleh simpan sakit dia sampailah hari kematian dia baru orang tahu jadi ha, kenapa saya tak boleh tiru dia ah ha, masya-Allah kalah di situ kalahnya kita tuan-tuan ya kalahnya saya dengan almarhumah mudah-mudahan Allah. Allah tempatkan ruh beliau bersama dengan orang yang beriman diterima segala Amin. amalan kebajikannya dur jannah firdaus tapi tak salahkan ustaz kalau kita bagi tahu sakit kita pada orang lain taklah salah pada orang yang rapat dengan kita dan sebagainya ataupun orang yang boleh membantu kita ya tak salah pun tapi saya nak cerita tentang ialah mungkin di situ ujian saya kurang sabar agamanya. Ya, almarhum cukup sabar kanser tu tuan-tuan, masya-Allah subhanallah. Amin amin amin. Semoga Allah mengampuni dan merahmati arwah Kak Adiba dan juga Abang Mujahid. Kami mengamalkan doa usaha di Anwar bab mereka berdua. Kebetulan saya dan beberapa rekan selebriti berada di situ. Amin amin amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الدين يا عبد الرسول صراط المستقيم توب عليهم ورد يا الله ada tanya telinga saya dah sihat ke saya dah pergi jumpa doktor pakar pada minggu lepas dan doktor dah keluarkan rupanya yang bengkak tu ialah darah ya bukannya oh. Ah, cecair bukan air bisa bukan bukan dia darah bila dah tarik baru darah dan doktor pun tak sangka dia adalah darah dan tak berapa lama selepas ditarik keluar aa, ah, darah tu dia bengkak semula aa, ah, dia, dia dia dia dia dia bengkak semula seperti dibaliklah okay. aa tapi tak sakit nak dia tak sakit cuma kita rasa tak selesa lah berhadapan dengan orang cuma saya takut muka saya makin teruk muka saya sebab doktor cakap baru ni muka saya ni dah macam dah mati tau pigment tensi dia dah habis dah habis dah jadi uh, dia takut muka saya tak dapat diselamatkan lagi itu saja Allah itu yang dia susah hati dan dia suruh saya menjalani biopsi ambil daging-daging ni tisu ni ambil tisu ni kenapa kulit saya jadi macam ni? ini bukan enzima ini bukan psoriasis ini bukan uh, allergy dia kata ini bukan jerawat macam mana muka seperti boleh jadi hitam ini macam orang sudah mati saya diam sajalah ya kalau saya cakap dekat dia benda-benda lain dia bukan tahu pun dia bukan Islam kan lantak dia lah cuma dia timbulkan satu persoalan aa, ah, dia takut muka saya tak dapat diselamatkan lagi makin merebak dan akan hitam ke seluruh muka saya Allah. jadi kalau pada masa itu memang saya nak buat live macam ni pun saya tak nak lah okay, mungkin saya duduk kat rumah duduk atas tikus mayang je lah nak mati dah ni sebab muka mudah dah diterukkan begitu sekali Bagaimana nak istiqamah dalam bersedekah Takut tanpa harta kurang Bagi je Jangan kedekut Betul, betul Jangan kedekut Bagi saja insya Allah Allah tak sia pemberian kita uh, Sekarang kalau saya cerita pula Nanti kalau saya cerita pula Kata riak pula tu Penyakit kita ni payah tak tak? Saya payah saya punya perangai saya tuan-tuan apa yang ada dalam poket saya itulah yang saya bagi ha, sebab tu saya biasakan letak duit seringgit je <laughs> kalau letak dari lima puluh kan ha, seratus kan payah kan ha, setak seletak je berkeping-keping seletak jumpa orang saya bagi jumpa orang bagi jumpa orang bagi adakah kita akan jadi miskin tak takkan saya mungkin tak ada harta tapi saya ramai kawan saya ramai kaya sahabat saya kaya daripada orang yang bantu saya. Saya kaya dengan doa daripada orang. Yang ni yang saya bersyukur. Bila saya sakit, ramai sangat yang bantu. Doktor-doktor bantu, pengamal perubatan bantu, doa-doa, ubat-ubat yang dikirim. Jom kita bersedekah. Itu pengalaman saya. Ya, pengalaman kita. Jadi jangan tuan-tuan ah, malu-malu untuk bersedekah. Jangan malu untuk bersedekah. Saya punya prinsip saya dengar ni tuan-tuan ya. Kalau boleh tulis prinsip yang tuan-tuan kena pegang. Kalau orang itu kita tidak boleh jadikan sahabat. Mm-hmm. Maka jangan jadikan dia musuh. Ah, Ustaz, ah, betul, boleh betul. bagi tips untuk istiqamah dengan ibadat harian. Tips dia ialah bayangkan kita mati besok. Betul. Bayangkan besok kita mati. Kita bersungguh-sungguh. Okay, malas pun kita malas pun kita akan buat sebab kita takut mati kita besok sampai okey okey guys dah selesai videonya so itulah tadi Ustaz Kazim Ilyas dan juga Ustaz Wadi Anwar Ustaz Kazim Ilyas menceritakan dan juga mengatakan kepada kita menyampaikan kepada kita bahwasannya kita ni memang tingkat kesabaran berbeza kan setiap orang dan Allahu Akbar kalau Ustaz Kazim Ilyas viral lah dengan penyakit dia Tapi Kak Adiban Nur Almarhumah ini Silent dengan penyakit dia Dan hanya dia dan Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu kan Allah Mungkin orang-orang dekatnya juga tahu akan Tetapi semua orang tak akan tahulah Dan apabila kita sakit Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni setiap dosa-dosa kita Allahu Akbar La ilaha illallah Allah Akbar Dan Ustaz Wadi Anwar tadi menghadiahkan Al-Fatihah dan juga doa bersama kepada Kak Adiba dan juga uh, kawan-kawan uh, yang sudah mendahulunya. Semoga kita termasuk orang-orang yang sabar mengambil pelajaran daripada Kak Adiba ini dan juga ada kejadian yang sangat-sangat bagus sekali juga yang saya alami yaitu tetangga saya juga di mana beliau ini sakit cancer stadium akhir kan tapi anak dia orang tua dia semua tak tahu hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala mungkin dengan doktor saja yang tahu Allahu akbar dan baru kemarin juga meninggal mari kita hadiahkan Fatihah kepada beliau semoga ditempatkan rohnya di sisi yang mulia dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan ampunan, diterima amal ibadahnya dan juga dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala.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 kasih apabila ada salah kata mohon dimaafkan Dan yang terakhir saya khususkan kepada keluarga Kak Adi Nur Semoga senantiasa diberikan kesabaran Diberikan ganti yang lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amalkan doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jurna fi musibatina wa khluf lana khairan minha. Saya turut berduka cita atas meninggalnya Kak Adi Banur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan di sisi yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya ucapkan apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.